Ciao amichis de Fisi Más da Pablo. Pero el giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento corto y eficaz He portado otros ejercicios para mejorar la velocidad y la agilidad, especialmente para las personas que juegan calcio, calcheto, palabolo, tenis. Con estos ejercicios, tú te vas a anticipar a las acciones, vas a diventar una persona más profesional, será una característica que ni uno que si la lena se va a ver en el campo y vas a mejorar tu performance. Invito a todas las personas a hacer estos ejercicios del inicio a la fin Para el giorno de hoy habíamos bisogno de un bastón, un manico, eh, puede ser una chugamano o una corda para tener un punto de referencia. Aunque habíamos bisogno de un paio de elástico, ni elástico a, su, resistencia. Voy a hacer cuatro ejercicios con el elástico, cuatro ejercicios con el manico o el bastón. Ok, vamos a ponerlo acá. Vamos a iniciar con un poquito de, movilidad. Importante enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer la actividad, la actividad física, así no nos fachamos mal. Aprofito con este momento para enviarle un saludo a Marco Daniel Ricardo que nos guarda en falopio, serán un futuro eh, profesionista que yo gano calcio, debes de alenarte, allenarte, no molare la prima dificultad ser tosto, tosto y arribar ahí fino en fondo si seis disciplinado. Ok, vamos a fare este movimiento, movimiento vamos a hacer un piccolo riscaldamiento de, de 2-3 minutos e iniciamos nuestro, nuestros ejercicios para mejorar la velocidad y la agilidad ok perfecto perfecto perfecto vamos a encruciar en un pie y vamos a extender el en fondo respiro profundo Es importante fare pues, estos ejercicios al menos de 2 a 3 volte a semana cierto pues estos ejercicios tú los avinas a los ejercicios que fai en tu en tu escuadra que fai en casa son ejercicios de base pero eficaces Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Ta, ta, ta, muevo, muevo, muevo un poquito, muevo un poquito. Muevo, muevo un poquito. Echando, echando. Ah, dos vueltas una otra vuelta, una otra vuelta Ok, perfecto. Vamos a parar un poquito nuestro rescaldamiento. Toliamos un poquito el bastón. Vamos a empezar con un poquito de, de, de corsa en el post, corsa, punta de pie ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Vamos a hacer una ventina, una ventina, ¿cuánto ventina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 En più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a andar un poquito de talones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 vado indietro vado avanti sempre fuori 4 5 6 7 8 9 10 vamos, vamos, vamos, 1 2 3 5 6 7 8 9 en 10 ok por último por último por último vamos a hacer una piccola corsa corsa vamos a hacer esto toco, vado dietro un calcio vado avanti toco, ta ta ta un calcio toco un calcio, due, due, due, due, due, dopo, ta, vado indietro, due, due, due, tre, non sai contare, no? <laughs> quattro, vado indietro, <laughs> cinque, ta ta ta ta ta, sei, ta ta ta ta ta ta, sette, vado avanti, vado avanti, vado avanti, tocco, tocco, tocco, tocco. 8 un calcio un calcio un calcio un calcio ta ta ta ta 9 Más adelante. Última, última, última. ta en piu, più piu, en più toco toco, più toco toco toco ta nuevamente ta ok hemos un piccolo riscaldamento Tú lo farai più profundito de più tempo pues estos ejercicios los voy a impostar con un timer vamos a hacer 20 segundos de, de con 15 segundos de recupero antes tú puedes modificar el tempo de lavoro aunque la pausa ok vamos a iniciar nuestros nuestro primos ejercicios con el manico con el manico andamos con el manico y vamos a iniciar vamos a hacer nuestros primos 4 con el manico y 4 con con la con la banda elástica corta ok aproximadamente esto dura 5 minutos dai dai no es que sea así Así pues lungo, lungo, lungo, lungo. Yo lo repito una vuelta Tú lo casa me lo fai due, tres, anche quattro volte. Ok, perfecto. Vamos a meter, vamos a meter el timer, el timer, eh, eh, y se va. Nuestro primo ejercicio, veloce, veloce. Pulse le mani. Ok, avante indietro, vamos a saltar en un solo pie. En uno solo, uno solo. Estos ejercicios los facciamo lo più veloce que riusciamo. A medida que tú lo fai, vai migliorando, vai La agilidad, la velocidad, el equilibrio Marco, Daniel, Ricardo, ¿cómo andiamo? Cambio, cambio de cambio, cambio, cambio. Vía, vía, vía, vía, vía. Ta, ta, ta, ta. Usen manes, voy. Ok, próximo, próximo. Ok, próximo ejercicio. Posición de marcha. se precisará una articulación de più veloce que la alta, una cemento del cuerpo più veloce que la alta. Cambio, cambio de cambio. Ok, eso vamos a andar con el elástico. Vamos a hacer skipping. Skipping, skipping. Skipping. Skipping. Su. Ah. Su, tira. Vamos a usar el bastón. El bastón, el mánico. Vamos a encrochar. Perfecto. No più rápido, lo faráis <laughs> più rápido A medida que tú haciendo estos ejercicios, al menos de una a dos vueltas a semana voy a mejorar, lo so. La primera vuelta diventa un poquito lento, pero piano piano, con constancia, disciplina, tú vas a lograr tu objetivo. Son ejercicios de base, pero si tú lo fai de seguito, vas a mejorar el tuyo performa. CHAO a tutti los amici que guardan ESTE CANAL SI tu ancora NO TE HAS INSCRITO inscríbete CHAO CHAO Marco, CHAO Daniele, CHAO RICARDO Mira comando ah, a farlo, a farlo, a farlo. A al menos de 2 a 3 volte. De cuore, Pablo.